Buenos días. Sí, Sigue ahí después yo. Sigue ahí después yo. Ya. ¿Es este el trabajo de ustedes cada día para, para sacar, para tomar la agua y, llevar a sus casas? ¿Es, ustedes hacen este trabajo cada día para...? Todos los días. Todos los días.